o'zbekiston respublikasi prezidenti saylovi yakunlariga ko'ra markaziy saylov komissiyasining qarori saylovdan keyin 10 kundan kechiktirmay ya'ni 2021 yil 3 noyabrgacha qabul qilinadi hamda markaziy saylov komissiyasining rasmiy veb sayti va boshqa manbalarda e'lon qilinadi shuningdek o'zbekiston respublikasi prezidenti markaziy saylov komissiyasi tomonidan saylov natijalari rasmiy ravishda e'lon qilingan kundan boshlab kechi bilan 2 oy ichida o'zbekiston respublikasi oliy majlisi palatalarining qo'shma majlisida qasamyod qilgan paytdan e'tiboran o'z lavozimiga kirishadi